रियल स्टोरी पर अक्षय की केसरी का ट्रेलर देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी अभिनेता अक्षय कुमार एक बार फिर से अपने देशभक्ति रंग में नजर आने वाले हैं अक्षय इस बार बड़ी लंबी दाढ़ी मूछों के साथ सारा गणी का युद्ध करते हुए केसरी फिल्म में दिखाई देंगे हाल ही में अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म केसरी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा भी नजर आने वाली है रियल स्टोरी पर आधारित कैसरी सारा गारी की लड़ाई की एक अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी है अब तक की सबसे बहादुर लड़ाई में से एक के रूप में 21 साहसी सिखों ने